passengers are more dinayowachago You gon' let me ride, and I'ma let you roll I just gotta be the one, the one to let you know Mapa-hospital na lang ako Oh, God. good, Nasugod ni Sang. Malunes po mo. Paik niya hapo. Tiglain ang gulbi matsyag. Wala naman ako sa piteran. <coughs> Napoko naman ako. Pagkagabi, hindi na ako may ginawa. Ginala ko lang na sa bulong. Sa kagapon. Lagi. Harajapon. <coughs> Hindi lang ako nabuk. Kasi subong Wednesday na. Gamala ako bibig. Wednesday na. Umadya po matchag ko. Pasensya po dyan. Gambal gila po. <coughs> Kaya mapasugat lang ako. Nagtawin na ng hospital. Ha? Hindi ko yata. Hindi. Wala ko hindi igaya. Sige lang. Sige lang. alin, ano na ako sa, <coughs> sa hospital. Um, maayo, maayo pa man. Hindi ko man sure kung ano ang findings. Kung ang ba, doktor ba si possibly asthma or pneumonia. well, <coughs> ano na ko gin-advise mo mag mapa-admit. Galing why baka Bakante sa Riverside eh. Wala. <coughs> Wala lang. Dito na na admit problema pa kay tapo ko hapon bas pang result sa x-ray ang nako pa lang si BC so medyo yasaka ako ng WBC siguro sa pulaw-pulaw ko ng mga sukot na garo wala keyboard gaya ako ng 5 days makibot gaya ako ng 5 days si asma yung may kay history ka asma mo wala gaya asma yan Kamo na ninag. <coughs> Kamo na inag sugod. Kay sugod naman isang Monday. Na nagsakit ako tutungnan. Kason, pagkagabi, daw ginaubo na ko bala mo. Kason, daw ginahapon ako. Pagka Tuesday, abi ko, okay, baklaan ko lang. Baklaan ko lang. Ano dito sim ka? Ah, ano yan, eh, antibiotic. Ay, may Robi to same ga by Jesse kay gininanap ko. Nasun nga lang kay Gagina, hindi yung magwanta. Hindi na yung magwanta. Tapos hospital lang ako. Kaya mula subong. Tukod si mama. Kaya nga sa hospital. Subong yung galing hulat ko pa siya. Kaya nagbayad pa sa ba't nila sa nakunakunat. Kaya tulugan ako dito. Sige lang, bas ni mabalaan kag karon kay Ambal ka doktor. If karon nga sige paninga po ko. Uh, mapa-admit gid. lang ay pa-admit kay every 6 hours ang paaso. Kay grabe gid ang play mask ko. Hindi guys, hindi yun din yan. <coughs> ay nako. Ano pa yung ibang dugo? Ay kulang ang dugo na kanila kagina. Nasunong ba baka nagkuha sa akong kagina. Sige lang yung mama, may tato ka man. <laughs> Oo, Choy, may tato ko daw, Choy. Pero sakit na po, di mo pang waya eh. Kasi nga, carry man. Okay lang man. Sabong ginulan, pare lang ako sa lakyan. Nakatulog lang ako sa ulak. So, subong hindi, gigong po. Pero kung, sige-sige, nahamban ako, nigal ako nasun kon jutay lang alakat napo igaya kita uduga na in <coughs> kon amo na ay natigo lang nagluto ko na sinang na day magalong sang lawas na gawa ay tagapabata kahit sabay pa ah, nga okay lang na yung makatulog lang kung may hindi tulog yeah, for two nights na na eh. <coughs> literal ko lang tulog okay grabe nga po ko magigda umaubo ko sakit na yung likod ko ang chan ko sa kalay ko ubo huh? Hmm? kasi lang update update lang mabalaan nga ron <coughs> pa rin ako sa balay. Pasensya ako medyo lulong. Damo. Damo kang bulong. Sobrang mapaaso ko nanay. More moments later. Mga operation. Manuyat ganyan ay sumog. Napo ba ko? Nga, buisit nga manwet. Nagsulod. Hindi sa kwarto. Hindi, matulog. Hello. One eternity later. Yeah. What?